Mumpungnya bagi beda Dukus tepeten kau le Cek terota kia, Sarang Nabi Semuljah Jeri Nabi Muhammad kau lengarap muka sataja keperingan syafaat Ya Aishiqah ভাবসে